Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de ma maladie physique. Euh, donc j'ai la maladie de Crohn. Déjà je vais expliquer ce que c'est cette maladie pour les personnes qui euh, savent pas exactement ce que c'est, qui ont une vague idée et tout. Donc si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à passer ce moment Il y a tous les codes qui sont euh, affichés dans la barre de lecture. Donc euh, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet à propos de ma maladie, mais euh, c'est dans mes premières vidéos, j'étais pas très à l'aise devant la caméra et euh, aussi c'était très fragmenté, donc là je vais essayer d'expliquer un peu mieux comment j'ai vécu tout ça et aussi expliquer un petit peu mieux la maladie en quoi elle consiste. C'est parti pour expliquer. la maladie de Crohn, c'est une maladie qui touche tout le tube digestif. Donc bouche, œsophage, estomac, intestin, anus, tout ça. Mais généralement, dans la plupart des cas, elle va se retrouver dans l'intestin. Donc euh, l'intestin, il y a deux parties, il y a le gros intestin et l'intestin grêle. Généralement, Crohn va se situer dans l'intestin grêle et euh, on a une autre euh, maladie cousine de la maladie de Crohn qui s'appelle la RCH, euh, sur laquelle je ferai peut-être une vidéo, qui se trouve dans le gros intestin, que je n'ai pas personnellement, mais j'ai des amis qui l'ont, qui la connaissent bien, donc voilà. C'est des maladies cousines. On les appelle maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc dedans ce terme, il y a la maladie de Crohn, la RCH et des maladies euh, chroniques de l'intestin qui ne sont pas nommées, qui sont des maladies euh, au cas par cas on va dire. Euh, donc c'est une maladie chronique, donc si vous savez pas ce que c'est une maladie qui est chronique, ça va être une maladie qui a des phases de rémission. Donc les phases de rémission, je mets des petits schémas pour illustrer au niveau de la douleur. C'est des périodes où on n'a pas beaucoup de douleur il y en a quand même parfois, mais il n'y en a pas beaucoup par rapport aux phases de crise. Donc euh, par exemple, en, phase de rémission, on peut avoir des douleurs liées à un aliment particulier, on peut avoir des douleurs euh, à cause d'événements particuliers, voilà. Et les phases de crise, ça va être des phases où la douleur est intense, euh, où on a vraiment mal au quotidien et qu'il y a des énormes pics de douleur. Donc les douleurs viennent d'où Majoritairement ça vient des ballonnements parce que les ballonnements extrêmes, je vous assure, ça fait très mal et euh, des diarrhées parce que euh, dans la maladie de Crohn, c'est un des symptômes principaux d'avoir des très fortes diarrhées, d'aller très souvent aux toilettes. Et on peut avoir aussi une énorme fatigue parce que c'est fatigant d'avoir mal, c'est fatigant euh, tout simplement d'avoir l'intestin qui travaille et euh, de l'amaigrissement, soit parce que ben on va trop à la selle et on n'arrive pas à garder euh, ce qu'on mange, soit parce qu'on arrête de manger par peur des douleurs en fait. Donc dans la maladie de Crohn, il y a hum, parfois des complications, ce qu'on appelle. Donc euh, il y a pas mal de choses. Moi je vais parler de mon cas plus tard. Euh, j'ai eu une sténose, donc je vais vous raconter comment ça s'est passé. Cette complication-là, c'est pas les seuls trucs qui peuvent arriver, même si c'est ce qui arrive le plus souvent. Il y a aussi parfois des symptômes extra-digestifs, donc voilà. Donc euh, je pense que le mieux pour essayer d'expliquer les symptômes et la vie avec cette maladie, c'est juste de raconter mon expérience. Euh, si vous voulez une vidéo plus détaillée où je raconte les recherches que j'ai pu faire et ce que ça peut impacter en plus si jamais vous avez cette maladie et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais là, on va parler de ma vie. C'est parti donc, euh, un petit peu de contexte. Avant ma maladie, j'ai toujours eu des problèmes pour aller aux toilettes. Euh, depuis enfant, j'ai toujours des problèmes, je vais aux toilettes une à deux fois maximum par semaine, euh, ça pouvait être une fois toutes les deux semaines, donc voilà. Ça c'était un rythme normal depuis que je suis enfant, ça a causé pas mal de problèmes, mais euh, c'était le rythme auquel j'étais habituée. Du coup, quand vers mes 17 ans, ce rythme a commencé à changer, à être de plus en plus régulier et euh, qui a fait que j'allais aux toilettes tous les jours, j'ai commencé un petit peu à me poser des questions. Je trouvais ça un peu bizarre. Et en plus de ça, donc, quand je mangeais des graines de tournesol, chose que j'adorais avant, euh, j'allais aux toilettes dans les 15 minutes qui suivaient. Du coup, je supportais plus les graines de tournesol. J'ai commencé à essayer de les éviter. Euh, mais pour moi, c'était comme une intolérance aux graines de tournesol. Je me suis dit, bon, ben, je vais arrêter d'en manger, ça va pas poser plus de problème que ça. Sauf que petit à petit, en fait, euh, j'allais donc toujours aux toilettes une fois par jour, mais quand j'allais aux toilettes, euh, les sels étaient acides, donc ça faisait très mal, ça me faisait saigner, et aussi elles étaient d'une odeur cadavérique. Ça sentait comme euh, des déchets radioactifs qui seraient en décomposition. Donc je m'inquiétais un petit peu parce que je sais que c'est pas censé sentir bon quand on aux toilettes car euh, le gastro que j'ai vu par la suite m'a expliqué oui c'est pas censé sentir bon mais là je vous assure que c'était pas euh, une odeur normale. Donc mon père qui est infirmier a contacté un de ses anciens potes gastro et lui a dit voilà euh, il a parlé de moi, que quand j'allais aux toilettes c'était acide, euh, qu'il a bien mentionné que euh, l'odeur était anormale d'ailleurs il me charriait beaucoup avec ça et ça m'a quand même pas mal complexé et j'osais plus après aller aux toilettes quand il était dans la maison. Et euh, donc on revient sur le gastro. Le gastro a dit non mais je vais pas l'ausculter, c'est normal que ça sente pas bon. Ça se voit que tu n'étais pas avec nous dans la maison parce que tu aurais senti juste un tout petit peu, genre vraiment tu m'aurais envoyé un analyse direct mec mais euh, comme j'avais plus mes règles, le gastro a accepté de me faire une prise de sang et euh, de me prendre en suivi. Euh, donc pour vous expliquer mon état, moi j'avais plus de mes règles depuis un an, j'étais très fatiguée, j'étais faible, vraiment je me sentais extrêmement faible et en fait à la prise de sang, on a découvert que j'avais une très grande carence en fer. Donc c'est ce qui se passe quand on laisse Kron vivre sa vie. Parce que euh, en gros, Kron crée des micros ulcères dans l'intestin, ce qui fait qu'on va perdre du sang petit à petit, qu'on va mal absorber le fer, si j'ai bien compris. Et donc, euh, quand le gastro s'est rendu compte de ça, il a dit bon, dans le doute, on va lui faire une fibrocoloscopie, qui a donc été prévue après mon bac. Euh, histoire de pas trop stresser avant. Entre temps, on m'a fait deux injections de fer pour remonter mon taux et bizarrement, je me suis sentie beaucoup mieux, étonnamment. Donc arrive le jour euh, de la veille de la fibrocoloscopie. Un des pires jours de ma vie, je pense. Euh, en fait, c'était la première fois je faisais donc le lavement qui sert à bien voir euh, tout ce qui va être dans l'intestin et tout. Et euh, le, la préparation, la purge comme on l'appelle, elle, va, elle a pour but de nettoyer tout l'intestin et donc de passer sur chacun des ulcères à chaque fois. Et c'est comme si on râpait les ulcères, voilà. Euh, et à l'époque, j'avais pas les crises que je peux avoir maintenant, et en fait, c'était Maintenant, je pense si on les comparait, ça devrait être des douleurs similaires que j'ai. Mais à l'époque, c'était la première fois que j'avais des douleurs aussi fortes. Et en fait, ça m'a hyper marqué. Mais du coup, comme mon corps, c'était la première fois qu'il vivait une douleur pareille, genre je me roulais par terre, euh, j'imaginais des, j'avais un peu des sortes d'hallucinations où je voyais des faisceaux lumineux qui de la vie qui me transperçaient et enfin genre bref c'était un peu euh, perché on va dire d'ailleurs si vous voulez voir une vidéo sur la coloscopie comment ça se passe et tout j'en ai fait euh, j'ai fait des vidéos euh, à vrai dire sur tout ma maladie tout ça là c'est vraiment un récapitulatif où j'essaye de mieux expliquer et du coup pour cette première coloscopie ce qui m'a traumatisée c'est que en fait avant de faire la préparation, on a le droit de manger un repas extrêmement léger, soit des nouilles très fines qu'on appelle cheveux d'ange avec un bouillon. J'avais mangé ces nouilles, je le sentais pas. Pour la préparation, on doit boire 2 litres d'eau environ. Ça vous donne la gerbe, énormément la gerbe. Et en fait, euh, je me suis retrouvée à vomir tout ce que j'avais mangé, en même temps de me vider euh, des intestins, donc à vomir, me vider sur les toilettes en même temps. Et j'avais l'impression que j'allais mourir, surtout que bah du coup je, je voulais plus boire euh, d'eau pour continuer la préparation, sauf qu'en fait on est obligé parce que si on fait pas assez bien la préparation, après l'examen ne sert à rien. Voilà, on n'a pas du tout la pression. Euh, donc Vraiment, c'était horrible de se forcer à boire autant, à... Au bout d'un moment, je me forçais à boire, mais je vomissais directement. Du coup, on a arrêté de me forcer à boire et c'était vraiment hyper difficile en fait. À la fin de la préparation, j'avais l'impression de pisser du cul, c'était génial, mais euh, au moins l'eau c'était de l'eau qui sortait, c'était clair, donc ça veut dire que la préparation était bien faite et du coup j'étais rassurée. Donc le lendemain euh, se passe la colo, euh, la coloscopie euh, que je... Je reviendrai sur des remarques que le docteur a pu faire à ce moment-là qui étaient, ma foi, assez déplacées. Euh, donc le résultat tombe, on me dit euh, il y a une suspicion de Crohn. Je me souviens plus si on me l'a dit directement après la coloscopie ou deux semaines plus tard, mais voilà, on me dit suspicion de Crohn. Moi, dans ma tête, je suis assez relax, je me dis ça va, genre suspicion, ça veut dire on n'est pas sûr. Et vraiment, genre je me relativise comme ça, je suis dans le déni total, surtout que le médecin il était assez... Euh, chill, on va dire, euh, genre rassurant en mode euh, oui, non, mais euh, c'est pas sûr, puis enfin, c'est pas très grave, voilà. Genre, il disait des trucs du genre et moi, ça m'avait, enfin, ça m'avait bien conforté dans mon déni. Surtout qu'après ça, même mon corps a participé à mon déni parce que j'étais donc en rémission pendant un an sans médicaments, ce qui est assez bizarre. J'avais, pour donner un ordre d'idée, des douleurs une à deux fois par semaine et les intensités, ça allait de genre euh, des pics de douleurs de 5 à 6, mais c'était pas plus, une à deux fois par semaine du coup. Et le reste du temps, je ne sentais pas mon ventre. Mon ventre, mes douleurs étaient à zéro, comme euh, un être humain normal. Je vous dis ça parce que c'est plus le cas maintenant. Ça me paraît vraiment hyper loin le fait de pas sentir son ventre, mais bref. Pendant cette période-là, euh, ce que je supportais pas de manger, sinon ça me faisait aller en diarrhée, c'était le lactose. Donc on prenait du lait sans lactose, j'essayais d'éviter de prendre des petits déjeuners avec du lait. C'est aussi à ce moment-là où, euh, comme j'étais en rémission, la plupart du temps je pensais pas à ma maladie. Mais parfois je me faisais des coups de stress en fait, où je me disais putain, j'ai peut-être quand même cette maladie en fait. Et je cherchais sur internet et en fait là le truc c'était soit je tombais sur des gens qui avaient des stomies, donc si vous savez pas ce que c'est, c'est un bout d'intestin enlevé et donc des cas assez graves de Crohn. Soit je tombais sur des gens qui disaient qu'avec des régimes euh, paléo, slash, euh, sénégalais, les slash, bref, plein de trucs. Ils avaient réussi à être euh, en rémission, certains disaient même euh, qu'ils avaient réussi à être guéris, on va rester sur la rémission prolongée et tout. Et en fait, euh, j'ai commencé à être un petit peu enrôlée dans des théories conspirationnistes. Euh, vraiment genre euh, anti-médicaments, comme quoi euh, les médicaments c'était des poisons, euh, que de toute façon si ça allait mal plus tard, j'aurais juste à suivre les régimes des gens et ça irait mieux, qu'on essayait de nous cacher le fait qu'on pouvait guérir avec l'alimentation. À ce moment-là aussi j'ai essayé de devenir végétarien parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, donc j'ai essayé de me mettre à la cuisine. Ça c'est le seul truc que ma période un peu conspi m'a c'est que je me suis mis à la cuisine du coup pour essayer de me faire des petits repas. Ah oui, la contrepartie de ça, c'était qu'en fait, si euh, je me faisais des repas mais que ça me soignait pas, c'était de ma faute en fait. C'est parce que je faisais mal les choses, c'est parce que je me faisais pas assez de repas, c'est parce que je mangeais encore des trucs industriels et du coup, ça m'a mis une culpabilité que j'ai toujours. Euh, face à ça et dont je pense reparler parce que j'ai déjà fait une vidéo mais elle était pas elle était plus sous le coup de l'émotion, on va dire, que vraiment. Enfin, il y a des arguments dedans, bien sûr, mais elle n'est pas bien construite et j'aime pas comment elle est tournée, mais je, ne sais pas si je la laisserai en ligne en tout cas. Mais euh, je compte en refaire. Et euh, du coup, je me suis enrôlée dans ces choses-là parce que c'était les seules personnes que je voyais avoir Crohn et déjà faire des vidéos et les seules qui me donner une perspective d'avenir en fait parce que les personnes stomisées c'était des personnes qu'on interviewait c'était pas des personnes qui avaient une chaîne que je pouvais suivre tout ça et tout donc euh, c'était plus facile d'accrocher aussi avec les gens qui vendaient leur euh, régime tout ça genre vraiment il y en a certains c'était des... je pense que la plupart étaient des charlatans il y en avait certains ça devait marcher sur eux mais le présenter comme quelque chose de miracle c'est vraiment donc euh, j'étais très très anti-médicaments. De toute façon, ça tombait bien, mon crâne était en rémission. Euh, pour le coup, ça n'a pas été impactant directement pour moi. Donc euh, après le fait que mon gastro me proposait de ne pas prendre de traitement tant que ça allait bien, ça a aussi joué un petit peu dans désamorcer déjà cette euh, théorie conspire comme quoi on nous forçait à prendre des médicaments parce que mon médecin était pas, euh, était pas en mode à vouloir me bourrer de médicaments donc je me disais bon ok ok. Donc ça, ça a duré un an. Quand je suis rentrée à la fac pour ma seconde année, euh, j'ai revu mon gastro que j'avais pas vu depuis environ six mois et euh, bah, je lui ai décrit bah, voilà, que j'avais une à trois douleurs par jour, euh, les intensités que ça montait à 7-8 et en fait moi je m'en étais pas rendu compte parce que ça avait augmenté graduellement mais lui s'est rendu compte que bah, mes douleurs était plus à une à deux fois par semaine, c'était à plusieurs fois par jour. Donc il s'est dit, hmm, il y a peut-être un petit problème. Il m'a euh, prescrit des euh, météo c'était des petits comprimés pour essayer d'empêcher les ballonnements, ça n'a rien fait sur moi. Euh, et il m'a donné un rendez-vous pour une entéro-IRM à faire le plus rapidement possible. Donc le plus rapidement possible, c'était en janvier. Euh, on était en septembre, c'était en janvier qui allait arriver. Donc le problème, c'était que euh, quelques semaines plus tard que j'ai vu le gastro, mon état s'est dégradé d'un seul coup. J'ai commencé à avoir des crises vraiment à 8-9 sur 10. J'avais une douleur constante, donc ce qui n'était pas habituel à l'époque. J'avais une constante euh, douleur au ventre, je le sentais tout le temps, c'était hyper insupportable. Et en plus, petit fun fact, mon gastro n'a pas pensé utile de me prescrire des antidouleurs qui marchaient parce que le doliprane ne marchait pas et je savais pas que les choses comme le tramadol existaient à l'époque donc j'ai dû passer tout ça sans antidouleur. J'ai un peu la mort. Du coup pendant tout ce temps-là que j'avais pas d'antidouleur et que je souffrais le martyr, j'allais toujours en cours à la fac et vraiment les gens étaient sans cœur. J'étais en train de me tordre de douleur, il y avait des profs qui m'engueulaient comme quoi je participais pas oui, je suis en train de mourir. Il euh, y avait des preuves, vraiment, j'étais en train de... J'étais allongée sur ma table, j'avais hyper mal et tout. Et juste, ils me jugeaient, ils me regardaient. Et ils étaient genre... Euh, bah, hyper méchants, quoi. Vraiment, j'avais l'impression que c'était... Enfin, ils s'en foutaient que moi je suis en train de souffrir et ils me considéraient comme les autres élèves alors qu'en fait, enfin, je peux pas, je suis pas dans la capacité d'assister à ton cours, genre physiquement mon corps ne peut pas suivre et ça je trouve que du peu que j'ai pu l'expérimenter c'est tellement horrible, euh, enfin comment t'es négligé en fait, on s'en fout de ton état euh, physique ou mental, enfin genre euh, tu suis le cours et c'est tout quoi. Donc on revient au rendez-vous avec le gastro. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai repris rendez-vous avec mon gastro en urgence. je me souviens de cette fois-là où je suis passée euh, après un détenu de prison qui était avec euh, ses gardes sur une chaise menottée qui avait vraiment une file d'attente euh, vraiment énorme et en fait j'étais tellement mal, j'avais l'impression que ça faisait deux heures que j'étais dans la file d'attente alors qu'en vrai ça devait faire genre 15 minutes. Et je me souviens que quand il a ausculté mon ventre, j'ai commencé à avoir des larmes qui sortaient de mes yeux et il était hyper froid et sec et en fait il m'a répondu hyper sèchement en mode euh, bah pleure pas machin et tout et là il a appelé mon daron en lui racontant, enfin comme si j'étais pas là, en lui racontant qu'est-ce qui se passait. Et Enfin, c'était hyper respectueux quand j'y pense, parce que j'étais majeure en fait, et genre, il a appelé mon père en disant Bah voilà, je vais euh, le mettre sous cortisone, je vais lui donner ci, je vais lui donner ça, enfin, pas t'inquiéter, tout ça et tout, en me regardant. Enfin, c'était hyper chelou un petit peu, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment très très paternaliste, j'ai envie de dire, mais bref. Donc, euh, suite à ça, il m'a mis sous corticoïde euh, en libération locale, donc ça s'appelle des antocorps que j'ai eu et en fait c'était une libération ciblée dans les intestins. Le premier mois je crois que j'ai eu ça m'a pas mal soulagé puis après ça a commencé à diminuer les effets. Je me souviens quand ça marchait donc euh, c'était pendant la période de Noël et j'étais irritable mais à un point vraiment j'étais insupportable je me rappelle donc fin décembre, je dirais début janvier, ça commençait déjà à bien baisser l'efficacité. Mais c'est pas grave parce que du coup, si vous vous rappelez, j'avais l'interro IRM de prévu. Donc euh, j'ai décidé de l'attendre, l'enterro IRM, euh, parce que ça allait valider si j'avais Crohn ou pas, et comme ça on pourrait enclencher après d'autres traitements. Donc à l'enterro IRM, la préparation euh, la veille est assez simple, c'est surtout la préparation le jour J qui est horrible. En fait, faut boire un litre voire un litre et demi, je sais plus, d'un produit absolument dégueulasse euh, qui est le même que vous fassiez 45 euh, kg pour 1m58 ou 2 mètres euh, pour 100 kg, voilà. Donc on m'a forcé à boire un litre de produit, pas d'affilée en plus, il faut le prendre petite gorgée par petite gorgée pour que ça remplisse bien tout votre intestin pareil, si vous le prenez mal, ça fait rater votre examen, le petit stress qu'on adore. Et euh, du coup, moi en fait, bah, j'ai pris comme ils m'ont dit de le faire, petit à petit. Sauf qu'au bout d'un moment, j'avais vraiment envie de vomir et je sentais que si je continuais à prendre, j'allais le vomir. Je leur signale que je bah, je vais plus pouvoir prendre du produit. Ils regardent la bouteille, ils disent ah bah non, faut la vider euh, quasiment euh, au moins jusqu'à la fin. Sauf que moi, je pouvais plus boire, en fait. Du coup, ce que mon père a fait, c'est qu'il allait la vider discrètement un peu dans les toilettes. Euh, mais vraiment, ils étaient hyper méchants, hyper pas compréhensifs. Et du coup, moi, je stressais de ouf parce que j'avais trop peur de ne pas avoir assez pris de produits et du coup de devoir refaire l'examen. Du coup, j'avais mal au ventre de Crohn et de stress. C'était génial. Je passe l'examen. L'antéro-IRM aussi, c'est un sacré examen avec plein de bruits horribles. Euh, et après l'examen, je me souviens plus si c'est directement après ou une heure après, mais euh, on dit aux examens c'est évident que j'ai Crohn, il y a 15 cm qui est endommagé. Du coup, c'est là où j'étais diagnostiqué officiellement. Et quand j'ai appris ça, euh, je me suis décomposée. Euh, c'est peut-être pas logique comme réaction, mais je vais essayer de vous expliquer dans ma tête comment ça s'est passé. Moi, si vous vous rappelez bien, j'étais totalement dans le déni. Donc, euh, vraiment, je me disais, c'est pas ça que j'ai, comme ça dans ma tête. Euh, et en fait, quand je l'ai su, quand c'était officiel, je pouvais plus me voiler la face en fait. C'était écrit, c'était acté et euh, il n'y avait pas de euh, non, peut-être que t'as pas. C'était maintenant, tu es malade à vie. Et ça, ça m'a fait un énorme coup. Surtout qu'à l'époque, donc, j'avais pas Nox qui est mon meilleur ami, euh, on se parlait plus à cette période-là et euh, du coup j'ai pas pu me confier à lui, j'ai pas pu tout lui raconter et ça m'a énormément manqué. J'en ai parlé à mes amis mais je me sentais vraiment seule avec mon problème en fait et c'était hyper dur je trouve. Genre j'essayais de retourner dans mon déni mais c'était plus possible parce que maintenant j'avais un diagnostic et en fait fallait que j'arrête de me mentir à moi-même et en fait, j'ai doutais de est-ce que l'alimentation ça allait pouvoir m'aider parce que bah, j'arrivais plus à me faire la cuisine, si j'étais trop fatiguée pour faire ça. Du coup, je culpabilisais parce que je pensais toujours que l'alimentation ça pourrait me soigner, mais j'étais trop fatiguée pour cuisiner. Du coup, je m'en voulais, mais tellement fort. Donc euh, après cet examen, quand j'ai revu mon gastro, il m'a proposé de me mettre sous anti-TNF. Alors, petit instant euh, explicatif, les entités NF, c'est un traitement de fond. Il y a deux différents types de traitements. Il y a les traitements de fond qui se font quand on est en rémission et euh, qui servent à faire durer la rémission le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'un traitement de fond. Euh, on le prend même quand on va bien, parce que c'est pour faire durer l'état qui va bien. Et euh, généralement, il y a des gens qui arrêtent parce qu'ils se disent bon bah ça va bien, j'ai plus besoin d'aller au traitement. Et c'est là qu'ils retournent en crise parce que le traitement de fond servait à les maintenir dans cet état-là. Maintenant, ce que j'ai eu en tocor, par exemple, c'était un traitement euh, d'attaque. Les traitements d'attaque, ça va être par exemple des traitements à base de cortisone qui vont servir à calmer la douleur instantanément, mais c'est pas des traitements généralement qu'on met sur du long terme, surtout dans les personnes jeunes, parce que c'est des traitements qui sont assez... Euh, ben, avec des effets secondaires, donc euh, porosité des os, enfin il y a pas mal de contraintes, faut pas manger de sel, enfin voilà. Et du coup, ça c'est ce qu'on appelle des traitements d'attaque qui servent à réduire l'inflammation pour pouvoir nous remettre sur notre traitement de fond et euh, bah, continuer à être soulagé en fait. Donc dans les traitements euh, de fond, moi j'en connais euh, trois types. Il y a le Remicade ou un biosimilaire, ça veut dire globalement c'est une molécule à peu près pareille qui fait la même chose comme un peu en générique si vous voulez. Il y a Humira qui est un traitement qui se fait par injection et il y a du Stellaras que j'ai maintenant qui se fait aussi par injection euh, tout seul. Donc moi j'ai eu le premier au début qui est euh, une perfusion qu'on fait à l'hôpital tous les deux mois. Mais avant de commencer à faire la perfusion, il y a pas mal de petits trucs à mettre en place que je vais vous raconter maintenant. Donc déjà pour avoir le traitement, faut faire une grosse prise de sang pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication liées euh, liée à votre état dans votre sang. Il faut être suivi gynécologiquement, euh, donc euh, soit avoir un moyen de contraception, euh, soit être vraiment suivi régulièrement pour être sûr de pas être enceinte ou enceinte, parce que il faut pas avoir ce traitement avec un bébé dans le ventre. Donc moi ça va, j'ai jamais eu de rapport de ma vie tranquille. En plus maintenant je prends même la pilule parce que ça me fait trop mal mes règles et du coup la pilule en continu ça aide à pas avoir mes règles donc c'est vraiment vive la pilule en continu. Et on doit être suivi aussi dermatologiquement, se mettre de la crème solaire dès qu'on est exposé au soleil, euh, parce que ça peut développer très facilement des cancers de la peau et euh, faire euh, que les grains de beauté deviennent des, choses cancéreuses et du coup c'est pas ça qu'on veut. Donc en plus de ça, on a deux vaccins à faire. Je me souviens plus c'était pourquoi les vaccins. Parce que quand on commence ces traitements, généralement, on va être immunodéprimé. Ça veut dire qu'on va plus avoir beaucoup de défenses immunitaires. Parce que ces traitements, comment ils marchent Ils réduisent les défenses immunitaires parce que notre corps, quand on a Crohn, s'attaque tout seul. Donc, on enlève ces défenses immunitaires qui font que notre corps s'attaque tout seul, mais ça enlève aussi les défenses immunitaires avec le monde extérieur. donc le temps de faire tout ça, on est mi-mars, et du coup on programme l'injection, tout se passe bien, sauf que mon corps il décide que c'est pas comme ça que ça va se passer.